Bon alors, vous commencez à avoir l'habitude, si cette chaîne vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, parce que ça m'aide concrètement, euh, mais après tout, vous avez le choix. Pensez par contre à activer les sous-titres en langue zoulou, parce que c'est là que je vais écrire mes éventuelles corrections. Bonne vidéo tout le monde Pour savoir si une information est vraie, il faut suspendre son jugement et vérifier la source, ainsi que poser les éventuels arguments qui la contredisent. Oui, bravo Skeptos Et comme on est tous des intelligences artificielles comme toi, bah, ça nous prend pas du tout de temps. Hein. Et en plus, on est tout le temps sur Google, hein, en train de tout vérifier. Était-ce un sarcasme Oh bah, je me permettrais pas. Skeptos a raison. Dans un monde parfait, plus une information nous fait de l'effet, que ce soit par la peur, l'émerveillement, l'indignation, la révolte. Bref, plus on a envie de la partager, plus il faudrait suspendre son jugement et la vérifie avant de la croire. Et ce qu'on observe, c'est que la plupart des gens font exactement l'inverse. Plus une information nous fait de l'effet, moins on la vérifie et plus on la partage spontanément. Ce n'est un secret pour personne, nous partageons beaucoup trop souvent des articles sans les lire, principalement sur base du titre et dans le meilleur des cas, sur base du premier paragraphe. Parce que lorsque nous sommes confrontés à un fait, à une information, la plupart du temps, nous estimons sa fiabilité avec l'impression immédiate qu'elle nous donne, exactement comme si la vérité pouvait se ressentir. Il y aurait donc deux vérités. La crédibilité globale qu'on donne à une information avec l'impression immédiate qu'elle nous fait, et la crédibilité globale qu'on donne à une information après l'avoir analysée, étudiée. Ces deux façons de vérifier une information n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. En psychologie, on a longtemps parlé de système 1 et système 2 pour expliquer ce phénomène. Donc le système 1 serait la réflexion rapide, inconsciente, spontanée, tandis que le système 2 serait la réflexion plus lente, plus réfléchie, plus travaillée. Bon alors, l'existence de ces deux principes ne fait absolument pas consensus. Euh, L'auteur de l'étude qui propose cette idée ayant lui-même reconnu que plusieurs aspects de son article étaient fondés sur d'autres études qui se sont révélées peu fiable par la suite. Donc, euh... mais quoi qu'il en soit, il semble bien qu'on ait tous euh, tendance à agir soit de façon spontanée, soit de façon réfléchie et calculée. Et bien qu'il y ait euh, tout un tas de choses à dire euh, sur le dégradé qu'il existe entre ces deux extrêmes, bah, le résultat c'est que nous partageons les informations beaucoup trop spontanément. Mais est-ce qu'on partage une information vraiment parce qu'on la pense vraie Ce sentiment d'information valide, il est constitué de quoi exactement D'après la littérature scientifique, on partage souvent pour communiquer ce qu'une cause dit de nous, plutôt que la cause en elle-même, pour communiquer notre appartenance à un groupe social. Tiercé dans l'ordre, certaines études concluent qu'on partage avant tout pour le divertissement, ensuite pour l'éducation, puis seulement pour le reflet de soi-même, et enfin tout au bout, véritablement pour la cause. Euh, oui, c'était un quarté Bravo Jean-Micheline, oreille absolue Et donc, euh, ben, on voit bien que dans ce sentiment de besoin de partage, le fait que l'information soit vraie ou fausse, ça tient une place euh, toute relative. Cette impression immédiate que nous donnent les informations est bien entendu le fruit de nos expériences, euh, nos connaissances, nos valeurs, enfin bref, tout ce qui fait de nous un individu différent des autres individus. Pour faire court, on va nommer ce mécanisme d'impression immédiate l'intuition. Et l'intuition, ben, c'est pas le diable, c'est vachement utile est très efficace au quotidien. Euh, moi, par exemple, sans vouloir me vanter, j'ai une excellente intuition d'à quel moment il faut retirer les pâtes de l'eau bouillante. Go, go, go, Ainsi, il y a toujours autant de façons d'appréhender une information qu'il y a d'individus, chacun avec son intuition en guise de tout premier filtre. Et chacun persuadé, s'il n'y prend pas garde, que son intuition est fiable. Mais pas celle d'autres personnes, qu'il évalue pourtant avec sa propre intuition. Hein Vous savez, ces autres personnes qui évaluent aussi l'intuition des autres avec la leur. C'est le serpent qui se mord la bite. Prenons l'exemple d'une fausse information. Par exemple, le docteur Gentil a trouvé un remède contre tous les cancers. Ouais, tous les cancers. Coucou Les raisons d'y croire séduisent notre intuition. C'est un docteur, il me fait une bonne impression, Je pense que son remède est possible, je souhaite que son remède existe. Cette information me donne de l'espoir, je vais donc la répéter et la rendre encore plus apte à se reproduire par la façon dont je vais la répéter. Je vais la vulgariser, je vais la pimper pour qu'elle puisse se reproduire plus facilement. Et voilà donc comment une information répétée devient un peu plus virale à chaque répétition. jusqu'à l'optimisation de sa capacité à séduire. Une sorte de téléphone arabe où le message se déforme. Il optimise ses chances d'être partagé. Raison pour laquelle un des traits communs aux fausses théories du complot, euh, bah, c'est qu'elles expliquent énormément de choses D'ailleurs... Il y a deux erreurs à ne pas commettre avec les complots. La première, c'est d'en voir partout. La seconde, c'est d'en voir nulle part. Ça veut juste dire que quand ça ressemble à une théorie du complot, eh ben, il faut activer les filtres de vérification de théorie du complot. Les fake news qui se propagent bien sont des pièges pour le cerveau humain. Un authentique piratage de notre sens du réel. Notre intuition, notre bon sens est une véritable passoire pour ces fausses informations. Dès lors qu'elles ont simplement l'apparence d'un fait qui correspond à notre appréhension du réel ou qui provoque en nous un fort impact émotionnel. C'est la raison d'être de ma méthode Z. C'est même l'une des raisons d'être de la science. éprouver nos intuitions. Si nos intuitions étaient fiables, ben, on n'aurait pas besoin des sciences. Mais attention, parce que le sceptique débutant a un petit peu trop tendance à dire que l'intuition, ça vaut rien, c'est de la merde, etc. Et ça, c'est vraiment pas ce que la littérature scientifique nous dit. Par exemple, on sait que l'intuition joue un rôle crucial dans la pose d'un diagnostic médical. Mais alors, je vous passe les débats sur la définition de ce que c'est l'intuition. Est-ce une heuristique inférentielle ou un traitement cognitif holistique instantané pour faire des déductions rapides, ou est-ce que c'est plutôt le résultat spontané de ce qu'est un individu En tout cas, ça tombe bien puisque ma méthode Z puise son inspiration dans les sciences. Plus il y aura de gens qui cultivent leur propre méthode Z, en l'alimentant avec les connaissances scientifiques de la meilleure qualité possible, plus il y aura de réflexions fondées sur des faits de plus en plus fiables, et donc bénéfiques pour la société tout entière. C'est merveilleux. Développer l'esprit critique, c'est donc aussi globalement faire reculer les réflexions fondées sur de vilains a priori euh, pas très bien réfléchis. C'est totalement utopique et inexact de penser que les... J'ai dit globalement, globalement, statistiquement, avec le temps, pas, pas, au, pas au cas par cas, tu vois. Un peu comme la science qui a sacrément fait évoluer notre compréhension du monde et nos techniques, mais pas à l'échelle d'une vie, hein, sur deux siècles plutôt. La question de la transférabilité des outils de l'esprit critique est un problème majeur des sciences de l'éducation. Ce n'est pas parce qu'un individu apprend un outil sceptique qu'il l'applique à l'ensemble des informations qu'il considère valides et qu'il réévalue ses opinions. Ben, oui, mais je, je, je le savais. C'est très connu. Générique. La méthode Z est ce que vous en ferez. Vous pouvez en faire une arme pour remporter les débats, mais n'espérez pas que l'autre change subitement d'avis. Vous pouvez en faire un miroir pour avoir moins tort. Mais apprêtez-vous à vivre dans un monde qui a beaucoup plus de certitudes que vous. Vous pouvez en faire une bouée pour aider les autres à sortir de croyances toxiques. Mais vous ne pourrez forcer personne à l'utiliser. La méthode Z est ce que vous en ferez, alors prenez-en soin.